sorprende a de cousas que atopaches aquí. Que Eu cando escribín isto non, non se me ocurría que tuve tanta profundidade ni nada eso. Porque efectivamente eu non son escritor, non son literato. Como que non era partir? Non, non. non como, como, unha, como un narrador? Como un escritor de Ribadeo que, que escribiu uns versos e dixo que era a, a Daniel protetón. Daniel, eh, tengo aquí unos versos que si, si me los pudieras leer, porque los quiero mandar al concurso. Daniel, con gran fastidio, porque si hay pasar una vez por las restas, leo aquello y era terrible. ¿Qué, ¿Qué te parecieron? ¿Qué te parecieron? Mira, Daniel, así no sabía qué decir. Ah, deberías ver a Rosalía, deberías leer. Eu <laughs> algo para que non teño ese medo tamén, pero bueno, Quero decirvos que estos contos levan comigo máis de 20 anos. Hai máis de 20 anos que, que tentei a recoller estas historias que, que recollín outras tamén, que, que ao final desbotei, pero son prácticamente todas historias verdadeiras, literaturizadas disimuladas, cambiadas e algunhas entremezclando unhas cousas con outras. Antes de nada, quería aclararse que eu, eu entendi Seino e siempre con el de, de, de, de natural, que son los estudiantes. A miña casa era... E estuvimos eh, jugando en el campo e nos pusimos en rea y me decía meu pai, non se dice en rea, se dice en rea. eh, baixamos o muelle de, eh, na rambla, non se dice rambla, se dice rampa. Todo era así. Pero claro, sin querer, sí. xa nacimos aquí e, e, e as cancións que cantábamos eran cancións en galego e, e os chistes eran en galego, de la giganta e el enano, esos, os chistes verdes eran en galego. Eh, e as cando tiña 15 anos, un día aquí no parque, aquí un banco, un banco de pedra que había aí, eu tiña 15 anos e andaba acompañando a Peña, que fixo de neste para muchos chavales e era un dinamizador cultural e dinamizador filosófico. Eh, eu eu aquella edad andaba con ele, visitaba na súa casa onde que Cuxaba e, e dixome, e ti por que non falas galego? No, eu non sei hablar gallego porque en mi casa, mis padres, como que non? A ver, onde andas aquí? Claro, que non falo galego. Pero, en vida, Ben é verdad que, que en aquel momento xa o meu irmão que toda a traer de todo tipo, galego, tal, houve unha avalancha, conectou con a xente maior, con, con Pepe, con Pepe, o dibuixante, o tío de Antucha, que lle pasou libros de antes da guerra, empezou a haber unha conexión moi forte xa con outros, en plan cultural, pero de adultos. malo, como un adorador cando empecé. Non soy orador, pero traigo aquí 45 cuartillas <laughs> que non son literal. E isto, en realidad, é unha literatura que é máis propia do traballo que me dedico habitualmente, como sabedes, que é recoller datos nos archivos ou unha documentación que seña, ordenalos por cronolóxicamente ou por espacios ou geográficamente o que seña, e iso vai no calquera que fixeron o ensinanza superior e que lea algo, claro. Pero facer literatura, como dice Cortezón, hai que ler a Rosa Líguez, o que dixo esa señora. ¿no? Facer literatura son palabras maiores e eu moito medo, por eso agradezo tanto que me digas estos, estos eh, felicitaciones e estos que vexas todas esas cofras que eu non vi cando o fixen. Pero bueno, supoño que, que os libros de literatura Tamén, en realidad, todo o que se escribe, supoño, pero especialmente o, as, os intentos literarios falan moito de, de que pequeno fai, falan moito. En este caso concreto, tantas, tantas anécdotas que se contan aquí, xa o feito de escoller esas e non outras, pois dicen moito de quen escribe, non? E está claro que aquí arranca... Eu digo que o feito de escribir en primeira persona obliga son cousas que me impresionaron historias oídes contar historias que me contar aos maiores e general o que nin eu pero y eso por que te impresionan unas cousas e non outras? Pues por algo eres como eres, non tes de formación de tes e hai pero o que pasa es que trasladar esas, esas historias que te impresionan trasladarlas a, a, un, a unha forma con carácter literario é moi difícil porque eu empecé con este rollo a, a escribir isto con 15 ou máis relatos pero fui desbotando varias porque non fui capaz de darlle esa forma redonda que teñe que ter o relato corto no? Eh, e, pero son historias igual de conmovedoras por exemplo, vou vos contar unha contou unha Pepe Pepe Navarrete que morreu aí e contou desde de un, de un marinero de Madero que foi pescar por la Martiña que foi pescar por arriba, arriba eh, ha jubilado y entonces estando por aí hacia a beira por aí, eh, oí un can que ladraba, ladraba, ladraba na beira no? se ali remando hacia o can que ladraba e eh, había unha señora sachando un pouco máis arriba señora, pero que lle pasa ese cabeza? Non sei, leva aí un rato, leva aí un tempo aí ladrando, debe ter algún bicho ou algo. Entón, a curiosidade, arrimou o, o chalán, o bote a, a terra, foi ali e efectivamente o can tiña nun furado na, na, na, na bouza un, un, un Raposo. No, un animal que se come. Chaparina. Bueno, ya lo voy pensando. Sí, un corvo, un corvo ah. pequeño. Un corvo pequeño. Cordeou o pobre o monte, colleu o remo, subiu outra vez, deu un pau, o, o, o, espantou o can, e deu, matou o corzo dun pau, dun remato. Baixoulo, esperou, fixo tempo hasta que se vixera tarde, labor para chegar con el de Madeo, envolveu na, na, na traxe de augas e chegou a casa. E dixo a muller, mira, mira o que traigo. E dice ela, e será bom, es, es e, e non terá algo. E, e, non me atrevo. E el quedou pasmado, espera. Colleu, cortou un cacho, ollo a súa mãe. <laughs> Mamá, mira o que te traigo que me deron uns cazadores que día seguinte lle a mãe, mamá, que tal o, o, o a carne que te trouxe? Soupo. Ai, neno, non ten máis, estaba buenísima, estaba riquísima. Ai, sí. O pai foi correndo para casa e dixo a muller, prepárao, por despois podemos comer. <laughs> é magnífica, pero, pero claro, non un quen de darlle agua. Como esa... Pues ben, se se agua mismo. Bueno, <laughs> como esa o non pedir preguntas, que está aí. Bueno, e logo, non que máis decir, eh, algunhas destas son historias os de Ribadeo, coñeceredes que son que son muy directas, porque una que se chama Pelé, en realidad é a historia de, de ese chico que, que lle chamaban Maradona, que recordaredes, que atropelló un coche na, na, na ponte. E outras, pois, están un pouco entremezcladas. Hai unha, esta historia da, la Ponte de cañones es algo que me contó un hombre, que es un que de en Vigo. non sei por que non está aquí, vou me poñer verde cando... non me parece, traigo un libro dedicado a él, porque él me contou a historia, eh, eh, realmente ese tío chamábase Pedro e tuve un arcón e todo o que estuvo en América e todo pero o final do conto está mezclado con outra historia que me contou Tony de un tío abuelo dele un dos fillos do pintor Fierros Nicolás, que era, marí, que era médico e traballou siempre como médico da, da Marina en barcos de, na navegación de Atlántica, de Milán, sobre todo eso, que morreu relativamente novo. Ese Nicolás, na casa deles, que non era esta todavía, la esquina, senón que era a casa de baixo, do la, da, da biblioteca, la, lado da academia, casa de Gamay, casa de bueno, de de Fierros, que este se Bueno, este Nicolás Viña, traía muchas cosas, tenía un balcón en la casa, traía revistas, traía fotos, decían a familia dice que si fue amante de Josephine Baker los viajes al Atlántico eh, eh, eh, eh bueno, que era su él y que estaba interesado por las cosas literarias pois, sempre pensou que as revistas e as fotos e os catálogos, todo o que tiña de moitos anos guardado ali Nicolás, o tío Nicolás, que iba a ser para ele. E os derechos foi o que en este momento en Santiago eh, e chegou a noticia de que, de que Nicolás morrera. Morreu normal, verdad? Foi que razón. Entón chegou e, chegou aquí, entonces Dionisio pensou, bueno, para Veladeo con la idea de hacerse Coarcón. Pero a May doña Tota, mandó quemar Coarcón con todos los fondos de Gertrudis de fora. No, el Amari de Nicolás. Amari de Nicolás, sí, el de Nicolás, claro. va de Autos Exacto, de mandó quemar todo o linador, porque estaba eso. Imaginamos que se cabería chicas en... con poca ropa, cosas que había en América y aquí no. Pero decir que historias entre Netflix e, e tampouco os vamos dar todos, non que gracia. Isto é un verdadeiro privilexio que o autor este comentando a súa obra con xente que coñece os mismos da obra. Claro. Os obras non o poden facer perfectamente. Claro, claro. A monxa da que se fala é a monxa que en realidad está inspirada un pouco na tía que tuvemos nosotros aquí no convento. Unha tía que estuvo nese convento de moitos anos, hasta que pediu traslado para para la asociación. dice, dixo, que había moita tontería. Porque entraron cinco monxas moi novas aquel ano, cinco chicas, y dice, unha tontería, e pediu outras cartas. Pero trasladouse con a receta das, das mantecadas, porque la, era repostera, era que facía las mantecadas, e foise con, con a receta, no llena de deu. chegou a, a Santiago, e ali tamén facía as mantecadas, Moisés, escolhido vida que cando morreu, pois deus esa circunstancia de que os hermanos dela, que era, a hermana de miña mãe, todos moitos hermanos xa estaban maiores, non tiñan coche, eh, non puido vir naide. Avisáronos con moi pouca anticipación, as monxas, familia, eh, solo pudemos ir eu e o meu filho estaba estudiando en Santiago pero estaban vivindo en vivo e mí que recibimos con gran solemnidade a Madre Superiora a través do, do da celosía, da celosía, do torno, da, da, reixa que é doble, non? Entonces, pasamos a nao, por a primeira vez, ella pasou eso que colleu unha nao e tú unha nao collida todo o tempo, a madre superior, mentras me contaba anécdotas da miña tía, e non nos quiso darla. e <laughs> se murió sin darla. Entonces dixente, entón non sabedes como... como... bueno, es que mi hermana, en un momento que estaba despistada, la copió. esa, esa historia, eh, esa tía, entremezclase con, con outras historias familiares realmente vividas la miña familia, que se escribe esa complejidad familiar, era eh, eh, a casa familiar do meu avó, do